Всем привет! Мы продолжаем разговор об органной музыке мира, и сегодня в центре нашего внимания Италия. Думаете, органная музыка зародилась в Германии? Ничего подобного. За сто лет до того, как Бах в напудренном парике восседал за органом церкви Святого Фомы, в Италии на органе не играл только ленивый. Италия подарила миру не только музыкальную грамоту, а все мы знаем термины анданте, крещендо, аллегро и так далее, но и органную культуру. Расцвет итальянского органа происходил в Венеции 17 века. Здесь, в великолепнейшем соборе Святого Марка, кипела бурная органная жизнь. Что в нем примечательного? Уникальнейшая акустика хоры и два органа располагались друг напротив друга. Пока звук из одного конца галереи достигал другого, возникал удивительный звуковой эффект. Это свойство в дальнейшем вдохновило многих композиторов. Среди них были два Габриэля – дядя и племянник. Дядя постоянно экспериментировал. То семь хоров поставит, то рассадит исполнителей по всем углам собора. Что сказать, итальянский темперамент. Племянник же не страдал изобретательностью, а просто писал красивую органную музыку. Говоря об Италии, невозможно не упомянуть одного рыжего мальчика со скрипкой в руках. Построить карьеру священника он не смог, как не смешно, из-за кашля. Он работал в приюте для девочек, мечтая стать великим оперным композитором. Но и здесь не срослось. Зато написанные для сироток времена года стали хитом, который в наше время не звучит разве что из утюга. Даже сам Бах делал переложение его сочинений для органа. Конечно, это Антонио Вивальди. Услышать музыкальные изыскания парочки Габриэли, Вивальди и других композиторов вы можете на нашем концерте из цикла «Час органной музыки». Он пройдет 1 февраля в 14.00 в муниципальном концертном зале. Билеты на него уже доступны в кассе и на официальном сайте. А в следующий раз я расскажу вам, какая нелегкая судьба постигла орган в России. Подписывайтесь на наш канал, лайк, шер, репост, ну вы сами знаете. Пока!